Ja sam Aleksandar Štulhofer, predajem sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ovdje sam poznan zapravo da izložim rezultate istraživanja koje smo tokom zadnjih 7-8 godina radili u području seksualnog rada i javnozdravstvenih rizika. Prvo istraživanje je obuhvatilo jedan manji uzorak seksualnih radnica u Zagrebu i Rijeci do kojih smo došli primarno ovaj, zahvaljujući suradnji sa udrugama koje zapravo rade sa seksualnim radnicama upravo na smanjivanju zdravstvenih rizika. I dakle, to prvo istraživanje je naprosto imalo tu svrhu da prikupi prve podatke o tome koliko su uopće ovaj, zdravstveni rizici prisutni u toj populaciji, imajući u vidu tu visoku razinu izloženosti nasilju, imajući tu u vidu ovaj, droge koje su bile prisutne, kažem, osobito u splitskom uzroku, rizici su izgledali ogromni. 2014. smo zapravo na isti način provali tu drugu studiju. Uzorak je i dalje bio relativno malen, oko 150-160 žena u dva najveća grada. U tom drugom istraživanju smo se zapravo bavili sa dva specifična pitanja. Prvo pitanje je bilo, ok, ako ustanovimo da postoji veza, se između iskustva, izloženosti nasilju i rizika vezanih uz HIV ili druge spolne prenose bolesti. Koji je mehanizam? Kako to djeluje? Kako ta povezanost zapravo? Kako viktimiziranost dovodi do povećanja rizika? drugo pitanje je bilo na koji način, da li postoji nešto što tu vezu može smanjiti? Ono što se pokazalo u našem uzorku uh, u Zagrebu i Splitu da žene koje su doživjele više nasilnih iskustava od strane klijenata ili ne klijenata su imale veću vjerojatnost da u proteklih 12 mjeseci nije dijagnosticirana neka spolno prenosiva bolest. Naši rezultati su pokazali da zapravo ono što povezuje te dvije stvari je depresivnost. Uzmo dvije žene koje su bile izložene jednakoj količini traumatičnih iskustava. Ona od njih koja je imala više podrške od strane bliskih osoba će imati manju vjerojatnost da će recimo biti diagnosticirana spolno prenosiva bolest